эми мен сизден сурайм так вулкан суу үстүнөн ат чапкан сахабалар деген сыяктуу жомоктой окуяларды айтканыбыз туурабы бирөө дагы сууга чөккөн эмес бир киши өткөн эмес он киши өткөн эмес канча киши төрт миң өткөн бисмилла бисмилла деп вулканды чыккан жерине барып басып салган бар устаз менин башым ооруйт оң жагы бир аз шишигендей болуп калды больницаларга көрүнгөм бир диагнозду айтышпады суук өткөн деп дарылашкан бирок таасир этпеди мен корко берем башым ооруса шарият боюнча дарыласа болобу баш ооруганда шишиген болсо айтып коюңузчу сураныч мага дагы жамаат менен дуба кылып коюңуз алла таалам шыпа берсин сизге карап көрүңүз бир хижамат жакшы бир профессионал ушул хижама мындай баштан кан алгандар бар да ошол жагында бир кылып көрүңүз анан кийин кудай кааласа черный тмин ичиңиз бұйырса иншалла аз маз бал сүй көп кішкене массаж қылып көріңіз құда қаласа себебін ықтияр қылып қойыш керек та құдайым көп ойланбаңыз самый главный ошо көп ойлонуп кыжаалат болбоңуз да так турмушка чыккам жолдошумдун мага кылган мамилеси кээде жақпай кетет көп нерсени апасы аркылуу кылат менден эмне кыласың деп сурап кеңеш та койбойт менин эмне ойлоп атканым ага эч кызыктырбайт енді не қылсам болады бір туған ата енелерім жақпаса ажырашып еле кет деп атышат болбайды бұл сізге егер де қамсыздап үй тамақ аш киім кеше қамсыздатса қалған ақылдашқанның да қажеті жоқ қапа акылдашпай апасымен ким кіммен ақылдашады анан эгерде ушу кичинен берсек эле сиздин ата энеңиз ажырашып жақпаса жакпаса келебет ушу сөзбү ай кызым чыдагын құда қаласа бары жақсы болып кетеді сабырдың түбі сары алтын дуа қылып тақуа болып бір нәрсең жетпей жатса біз дағы жәрдем берейлі күйеу бала келеді азыр кішкене аз маз мындай болып қалышы мүмкін бір айдан кейін жақсы болып қалады болуп бір жылдан кейін жақсы болып қалады турмуш куруп кеткенге түрткү болбой азыркыларчы ажыраштырып алғанға аракет кылат да е тоба мак шайтандык та кичине аға кичине сабыр кылып кішкене қоя тұрайлы әрекет қылайлы қайра қарай әр жағынан бұл жағынан оң жағынан сол жағынан айтып қолдан келишинче дуа насаат азыркындай дауатқа шығарып үйге қонақ алып келіп жакшы сый неме қылып қайната қайнелермен алар менен да сүйлөшүп колдон келишинче поддержканы берейлі баштан элек эле кичине бир эки сөзгө эле андай болбойт да жолдошум менен урушуша кетсек жооп бермейинче тура албайм ал айтып мен айтпай қалдым деп өзім мүнөзүм өзүмө жакпайт намаздарымды да қаза кыламын аллахым менин жүрөгүмө хидаят алып қойды мени кечиреби эми устаз тоба қылсам кабыл болған болбогондой эле сезілем андай кылбаш керек адамдар ойлойт да көп сүйлөгөн эле ушу кыйын болуп атат депчи қиын емес қиын сүйлөбөгөн қиын сөйлеген қиын көп сөйлегенде емес көп ұққанда ақылдылар көп сөйлемейді көп ұғады дейді ғой а бұл жерде өзгөчө ерке сөзден қалып қалбайлы ештеңке емес сабыр қылып жақсы сөз сөйлеп қойыш керек болды жылмайып эле ғой иштин баары бүтөт жылмайып эле анан кийин мына жерде шектенбеш керек бекем тоба кылгандан кийин шектенүү шайтандан шектенбе иншалла алла таалам кечирет тоба кабыл оңдош үчүн үшін оңдош үчүн үшін ең жақсысы туғанда үйде иманның сабағы болсын чыгып шыққанбыз іштеген жерім аябай суық намаздың фарыздарын эле окусам болобу жумушта намаздын фарыздарын окуганда жылуу кийинип окуп атасыз да ошол жылуу кийим менен сүннөттөрдү эле окуй бере башка кийинбейт дагы туурабы ошол эле кийим күйөөм экөөбүз тең аскерде военный иштейбиз үйленгенімізге 13 жыл болды ушул аралыктарда күйөөм көбүнчөсү эле башка жактарда перевод болуп иштеп жүрдү бир жумада бир келет азыркы учурда жалал абадда иштейт мен төрт балам менен кайненем менен чогуу турам мен ошто иштейм мен ишке кетип келгеним кетип келгеним кылган тамак ашымды кайненем кайнежелериме күйөөмө жамандап акыркы күндөрү уруш жаңжал көп болуп калды күйеуім апасының сөзіне кіріп маңа қоршылдайды келіп төшегін бөліп салып жатып алады мен деле көңілім қалды күйеуім дағы ошол сөзді айтады менің да көңілім жоқ болып атат дейді қайненем түштен кейін төрт баланы ойло а, түштен кейін төрт баланы ойло жетім қылбай деп құлағымы қойбой мен емі іштеп шығам иштейм күйөөм бақсын үйде отырам дедім исламда аял күйөө аял күйөө башка жашаса арасына суук түшүп калат дейт го ошон үчүн чогуу эме кылганыңар жакшы да карап туруп мындайда үйдө ынтымак береке болуш үчүнчү биринчиден тамакты чогуу жеш керек азыр ынтымактын үй бүлөнүн бузулуп аткандары себебинин бирден бири аялы башка кафеде күйөөсү башка кафеде обеди башка кафеде кечкиси башка завтрагы дагы азырчы анчалык болбойт да үйдегі береке тамақ басқа нәрсе анан кейін жөндөн жөн эле башка жакта уктап калбаңыз э жакшы эмес ал үйүңүз бар сизде сизди күтүп аткан аял бала чакаңыз бар эки саат үч саат төрт саат беш саат болбогон сөздөр менен аралашып жүрө бересиз андай болбойт да сиздин жарыңыз бар э үйгө барың үйдө дагы амал кылың ага да убакыт бериң бала чака мынакей ана мынандай болып жатыр құдай сақтасын алла шайтан аралатып ажырап кеттік төрт бала не болады анан не ар жерге барса жүз ылдый жақта башкалардан ата энелерин көрүп булар дагы э мен ата энем экөө чогуу жашаганда кандай эле дейт да э ысык жан да адам деле вот ошолорго биз повод бердик да ар жерде иш көр тиргилик ар ким менен жатып ар жакта уктап калып ар жерде калып кете бере жүрө берет андай болбойт да ошон үчүн иншалла өзі үй бүле бала шақаны күйеуі бағыш керек мейлі военный іштесін бірақ қайра келсін ал жерде деле выходной дегендер бардыр е. 24 жиырма төрт сағат іштей берген еш жерде жоқ ассалаумағалейкум дамла менің атым чыңғызхан ушул ат болобу же алмаштырайынбы алла разы болсун чыңгызхан деп эми бул эми залым болгон го эми канча деген кан төккөн иә ат койгонуңуз жакшы го менин атым қан теңір мааниси кандай болуп калат чечмелеп берип коесузбу атымды шарт па же кейбіреулер шарт дейді алла ыраазы болсун эми караңыздар мына теңір деген атты теңір деп өзі құдайдың аты теңдеші жоқ баардыгына тегиз теңи жоқ ал асман ага тең емес көл ага ала тоо ага тең эмес көрінгендері көзге көрінгендері теңір деп қарама ал болбойт ал теңір көзге көрінбейді ушунун баардыгын жараткан ал жалгыз аны кудай деп дагы теңирдин негизги курани каримдеги котормосу лям якуллаху куффан ахад бирөө дагы ага тең эмес деген сөз эгерде ошондой боло турган болсо анда кудайдын атын бирөөгө ат койсо болбой калат түшүнүктүүбү ақ қойса болмай қалды теңір десек болмай қалды так эми мен сізден так вулкан су үстінен ат шапқан сахабалар деген сияқты жомоқтой оқияларды айтқаныңыз туурабы ушундай оқиялар бир дагы хадис китептеринде жок екен. бир дагы көрүнүктүү алымдар айтышпаптыр Егер ұшындай хадистер болса, бухари муслим термизи абу дауд насаи ибн мажа жана башка кімдердің китебинен тапсақ болады? пайгамбарыбыздын атынан жалған айтпағыла деп күнөөлөп жатыша. Жоқ таксыр Бұл вулкан суының үстүнөн басқан пайғамбарлар басқан, сахабалар басқан мына сіз эми баардык китепте мыналарды көрбөсөңүз деле керек могул китептерди бул китептердин баарын окуганбыз биз сиз жазган китептердин башынан аягына чейин окуп чыкканбыз дагы сабак беребиз дагы сахабалардын караматы карамат деп акылга сыйбаган нерселердин болгону карамат деп айтат пайгамбарларга мужиза деп коет караматул аулия хак биздин әхлі сүннат уәл жамааттың ақидасында аулиялардың караматы хақ аулия азыр деле бар бұлардың караматы дағы бар сахабалар ғой аулиялардың аулиясы да бұлар эми мына суунун үстіне баскан боюнча айтып қояйын аля ибн хадрами деген болған. сахаба бул не деген аля аля ибн хадрами байхақиде айтсаңыз китебиңизди көресіз болбосо келіңіз мен сізге көрсетіп берейін ibn kasirni qarаңыз al bidaya ve nihoyani qarаңыз al isoba degan kitobni qarаңыз İbn hajar vaylana kitobda to'ldiraq oyog'inda bor ekan bordi bayhaqiyni rivoyatida abu hurayra aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ala ibn hazramiyni bahrayn degan baraz. bahrayn var borg'u mamlakat o'sha жерге gubernator qilib saylangan murtadlar qochganda бұл елдің бары білет бұны ислам дүниесі бұны бары білет төрт мың сахабалар арасында бар табииндер дагы бар ошо бахрайндын үстүнөн төө аттары менен он эки саатта барып он эки саатта келе турган жолго алты саатта барып барып келип коюшкан абу хурайра разиаллаху анху айтат аллаху акбар бул мужабы даават болчу мустажабы даават эле да төрт миң киши менен мусулмандар менен бирөө дагы сууга чөккөн эмес бир киши өткөн эмес он киши өткөн эмес канча киши төрт миң өткөн абу хурайра анхудан ал айтады е ошо төөнүн аттын туяктары бир суу болгон жок дейт бул тамаша эле бул хазирет умар разиаллахунун доорунда мединанын аргарагында ушундай вулканга окшош от чыккан өрөөндөн өрөөндөн ушундай от чыккан тамими дари деген сахаба болгон тамим бул мурда христиан болчу кийин исламды кабыл алган тамим ад дари деп ушуга келип айткан кум я тамим тур мына отты қайтар деген да отты қайтар отту кайтар деген да бул айткан эми мен мен киммин мен немин мен кыла албайм деген сөзгө алды хазирет умар айтқан эй болса болсо деп туруп баягы дурра чабат го ошонусун алып чыккан азыр деген да десе хазирет амир муминин тим эле айтқан екі эки үч жолу тұра тура калып болуптур деп бисмилля бисмилля деп вулканды шыққан жеріне барып басып салган қайтарып салған бар яхшуха дедім мындай қолыменен бисмилла бисмилля е бұлар жоқ емес бұлар толтырады анан кейін мына бир да көрнекті ғалымдар айтышпапты деп ислам дүниесінде ибн кәсірден өткен көрнекті ким бар ибн хажардан өткен көрнекті ким бар яғни алланың алдынан біреу жарым чыгабы ғой ничего иншалла бұл деле біз бир туғанымыз ғой кішкене мына мына жақ бер жақ сұрағаны туура болды мына иншалла бізді неме болып қалғаны неше бұл сахабалар охо